ગ્રંથસૂચિ નોંધણીઓ એટલે કે બિબ્લિયોગ્રાફી એન્ટ્રી બનાવવાના ટ્યુટોરિયલમાં તમારું સ્વાગત છે હું આ કાર્ય માટે બિબટેકનો ઉપયોગ કરીશ બિબટેક લેટેકથી અલગ એક સ્ટેન્ડએલન એટલે કે સ્વતંત્ર ઉપયોગિતા છે આ ટ્યુટોરિયલમાં આપણે આ દેખાતી પીડીએફ ફાઇલનું નિર્માણ કેવી રીતે કરવું તે જોઈશું પ્રથમ પૃષ્ઠ શીર્ષક બતાવે છે ચાલો બીજા પૃષ્ઠે જઈએ જ્યાં આપણી પાસે લખાણ એટલે કે ટેક્સ્ટ છે રેફરન્સીસ એટલે કે સંદર્ભો એકથી છ સુધી ક્રમાંકિત છે અને બીજા પૃષ્ઠમાં અગિયાર સુધી નોંધ લો કે આ સંદર્ભો અંગ્રેજી વર્ણમાલા ક્રમમાં પણ સૂચિબદ્ધ છે તમે તેને અહીંયા જોઈ શકો છો ચાલો હવે આગળ સ્ત્રોત ફાઇલ જોઈએ જેને આપણે આ કાર્ય માટે ઉપયોગમાં લીધી છે ચાલો આપણે આને જોઈ લઈએ બ્રાઉઝ કરવા પર તે સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે ત્યાં સંદર્ભોનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી સ્ત્રોત ફાઇલમાં આપણી પાસે આ પ્રસ્તુત માહિતી નથી તે સંદર્ભો ક્યાં છે તે રેફ ફાઇલમાં છે વાસ્તવમાં ફાઇલનું નામ રેફ ડોટ બીબ છે તે આ આદેશ બિબ્લિયોગ્રાફી માટે ડિફોલ્ટ એટલે કે મૂળભૂત છે અહીં જુઓ ref.bib ચાલો જોઈએ કે refબીબમાં શું સમાયેલ છે તેમાં સંદર્ભોની માહિતી વિભિન્ન વર્ગોમાં વહેંચાયેલી છે ઉદાહરણ તરીકે તેમાં છે પાઠ્યપુસ્તક તકનીકી અહેવાલ આંતરિક કાર્યવાહી પ્રકરણ તેમજ લેખ આપણે ટૂંક સમયમાં જ આ ફાઇલ પર પાછા આવીશું અને તે સમજીશું ચાલો આપણે હવે આઉટપુટમાં સંદર્ભોની યાદી બનાવવાની કાર્યપદ્ધતિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ ચાલો સ્ત્રોત ફાઇલ referencesટેક પાછી મૂકીએ ચાલો આ પૃષ્ઠની શરૂઆતમાં જઈએ પહેલા એ ફાઈલોની યાદી મેળવીએ જેના પ્રિફિક્સ એટલે કે ઉપસર્ગો રેફરન્સીસ એટલે કે સંદર્ભો છે આ રહી ચાલો આપણે સૌ પ્રથમ રેફરન્સીસ ડોટ ટેક્સ સિવાયની બધી જ ફાઇલો ડિલીટ કરીએ ચાલો આપણે આની ખાતરી કરી લઈએ તો આપણી પાસે માત્ર referencesટેક જ છે ચાલો હું તેનું સંકલન કરું સંકલન કરતી વખતે આપણને ચેતવણી સંદેશ મળે છે કે ત્યાં અમુક અવ્યાખ્યાયિત સંદર્ભો છે કેટલાક સાઈટેશન ગુમ થયેલ છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પીડીએફ ટેક આદેશે નવી ફાઈલો બનાવી છે referencesપીડીએફ ફાઇલ ઉપરાંત ત્યાં અમુક નવી ફાઇલો છે જેમ કે referencesલોગ તેમજ referencesઓક્સ ચાલો પહેલા આપણે ફાઈલ referencesલોગ જોઈએ તેમાં ઘણી બધી માહિતી છે વાસ્તવમાં તેમાં બધા જ સંદેશાઓ છે જે અહીં દ્રશ્યમાન થાય છે ચાલો નીચે જઈને જોઈએ ત્યાં ઘણી બધી માહિતીઓ છે અને આ ચેતવણીઓ પણ છે જે અહીંયા પણ દ્રશ્યમાન થઈ રહી છે બેશક ત્યાં ચેતવણી છે કે કેટલાક અક્ષરો ગુમ થયેલ છે પણ આ ત્રુટીઓ આપણે અવગણી શકીએ છીએ આ ચેતવણી કે અહીંયા અમુક રેફરેન્સીસ અને સાઇટેશન ગુમ છે તે મહત્વપૂર્ણ છે હવે આપણે આ ચેતવણીઓને સંબોધિત કરવા આગળ વધીશું ચાલો હવે હું આ બીજી ફાઇલ ખોલું જે છે રેફરન્સીસ ડોટ ઓક્સ તેની પાસે કેટલાક સાઇટેશન આદેશ છે આ બધા ક્યાંથી આવે છે બધી જ સાઇટેશનની દલીલો સ્ત્રોત ફાઈલમાં સાઈટ કમાન્ડ અંદર દ્રશ્યમાન થઈ છે જેમ આપણે હવે જોઈ શકીએ છીએ હું તેને અહીં ખોલું ચાલો નીચે જઈએ તેના માટે ત્યાં એક સ્ક્રોલ છે સ્ત્રોત ફાઈલ જુઓ ઉદાહરણ તરીકે મારી પાસે આ સાઇટ વીકે ઓગણએસી છે તે વીકે ઓગણએસી અહીં આવે છે સાઇટ ટીકે એસી તે અહીં આવે છે અને ક્રમશઃ આ બીબ સ્ટાઈલ પ્લેન પણ સ્ત્રોત ફાઈલમાં અહીં આવે છે તમે ઉપર જાઓ બિબ્લિયોગ્રાફી સ્ટાઈલ પ્લેન તે પ્લેન અહીં આવે છે ઓક્સ ફાઈલ વેરીએબલ એટલે કે ચલનામો પર સંગ્રહિત કરે છે ધારો કે ઉદાહરણ તરીકે હું આ વિભાગમાં એક લેબલ સમાવેશ કરું છું ચાલો હું અહીં જાઉં ઠીક છે હું આને લેબલ વગર કરું તો ઉદાહરણ તરીકે ચાલો આ રદ કરીએ ચાલો હું સંકલન કરું ચાલો હું આ ફાઇલ ફરી ખોલું અને નોંધ લો કે આ આપણી પાસે હવે નથી તો જ્યારે હું અહીંયા લેબલ મૂકું છું લેબલ સેક આર્ય આ સંગ્રહો સંકલન કરો ખોલો ત્યારે તમે આ ફાઇલમાં પહોંચો છો અને ફરી ખોલવા માટે અને નોંધ લો આપણી પાસે આ આદેશ છે ન્યૂ લેબલ સેક આર્યા આ લેબલ એ જ લેબલ છે કે જે અહીંયા આપણી પાસે હતું અને આ બતાવે છે કે તે વિભાગ એક છે જેમ કે અહીંયા દ્રશ્યમાન થાય છે અને આ ક્રમાંક બે પૃષ્ઠ ક્રમાંક સંદર્ભિત કરે છે આ ડોક્યુમેન્ટનું પૃષ્ઠ ક્રમાંક બે છે આગલા સંકલન દરમિયાન લેટેક ઓક્સ ફાઇલ વાંચે છે અને લેબલની માહિતી લોડ કરે છે આ માટે લેબલો યોગ્ય મેળવવા આપણને બે વખત સંકલનની જરૂર પડે છે ચાલો હવે હું સમજાવું કઈ રીતે સંદર્ભોની સૂચિ બનાવાય છે હવે સમય છે બીપટેક વાપરવાનો બીબટેક રેફરન્સીસ આદેશ આપણે અહીંયા આપીએ છીએ ચાલો આદેશ આપીએ બીબટેક રેફરન્સીસ અહીં ઉલ્લેખ્યા પ્રમાણે આ ઈનપુટ રેફરેન્સિઝઓક્સ થી લે છે અહીં ઉદાહરણ તરીકે તે કહે છે કે રેફરેન્સિઝઓક્સ વપરાય છે તે કહે છે કે તે plainબીએસટી કહેવાતી સ્ટાઇલ ફાઇલ વાપરે છે આ પ્લેન આદેશ અને refબીબ ની તારીખના આપ્યા મુજબ અમે આ પહેલા સમજાવી દીધું છે refબીબ ડેટાબેઝ ફાઇલ ક્રમાંક એક refબીબ છે યાદ રાખો કે આપણે પ્લેન સ્ટાઇલ એટલે કે સાદી શૈલી અને refબીબ ને સ્ત્રોત ફાઇલમાં વાપરી હતી ચાલો આપણે જોઈએ કે હમણાં કઈ ફાઇલો બની છે ઠીક છે આ bibtexરેફરન્સ આદેશ વડે નવી ફાઇલોનું નિર્માણ થયું છે ચાલો આને સૂચિબદ્ધ કરીએ તમે શોધ્યું કે પહેલા જોયેલી ફાઇલો સિવાય વધુમાં આપણી પાસે બે નવી ફાઈલો છે referencesબીએલજી અને referencesબીબીએલ referencesબીએલજી માં ફોર્મેટિંગ એટલે કે સ્વરૂપણા અંગે માહિતી છે ચાલો આને જોઈએ તમે જોઈ શકો છો કે તે કેટલીક ફોર્મેટિંગ માહિતી ધરાવે છે હું આમાંથી બહાર નીકળું છું અને મને જોવા દો કે બીબીએલ ફાઇલમાં શું છે ફાઈલ referencesબીબીએલ તો તેમાં આ જાણકારી છે એ જ સંદર્ભો જે આપણે પહેલા જોયા હતા referencesબીબીએલ માં સાઇટેડ રેફરેન્સીસ એટલે કે ઉલ્લેખાયેલા સંદર્ભો એ જ ક્રમમાં છે જેવા આપણને છેવટે પીડીએફ ફાઈલમાં જોઈએ છીએ સામાન્ય રીતે આ ફાઈલોમાં જાતે કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર કરવામાં આવતો નથી અથવા કે કોઈ પણ રીતે જોવાઈ શકાતું નથી આ છેલ્લા સંકલનમાં આપણને ચેતવણી મળી છે કે referencesબીબીએલ ફાઈલ મળી નથી જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ referencesલોગ ફાઈલમાં ચાલો આ ફાઈલ અહીંયા ખોલીએ ઠીક છે ચાલો એ માટે જોઈએ તો ઉદાહરણ તરીકે તે કહે છે કે રેફરેન્સીઝ ફાઈલ નથી તો આ જ થયું છે છેલ્લા સંકલનમાં પણ બીબટેકનો ઉપયોગ કરીને હમણાં આપણે ફાઈલ રેફરેન્સીઝ બનાવી છે તો ચાલો ફરી એકવાર સંકલન કરીએ હવે ચેતવણીઓ જુદી છે તે કહે છે કે લેબલો કદાચિત બદલાઈ ગયા છે વાસ્તવમાં જે સમયે આપણે referencesબીબીએલ ફાઈલને સંકલન કરીએ છીએ ત્યારે તે વાંચવામાં આવે છે અને તે સંદર્ભોને અહીંયા લોડ કરાય છે અને આ ક્રમ તદ્દન એ જ ક્રમ જેવો છે જેને આપણે referencesબીબીએલ માં જોયો હતો ઉદાહરણ તરીકે તમે હવે તે જોઈ શકો છો જુઓ ઉદાહરણ પહેલું સંદર્ભ છે ચેંગ અને પિયર્સન અહીંયા પણ ચેંગ અને પિયર્સન ઠીક છે પણ બેશક આ માહિતી હજુ બરોબર નથી લાગતી આપણે તેને બરાબર રીતે સાઇટિંગ નથી કરી રહ્યા તો ચાલો સંકલન કરીએ આ વાત મેં પહેલા પણ કીધી છે કે બીજી વખત સંકલન કરવાથી બધું ઠીક થઈ જશે આ આપણે કઈ રીતે સમજાવીશું ચાલો referencesઓક્સ ફાઈલને જઈને જોઈએ અને નોંધ લો કે પહેલાંના સાઇટેશન સંદેશાઓ ઉપરાંત આપણી પાસે વધારાના સંદર્ભો છે તે કહે છે બીબી સાઇટ સીપી બ્યાસી અને એ જ રીતે આગળ આ કહે છે કે લેબલ સીપી 82 સાથેની બિબ્લિયોગ્રાફી બાબત એ સંદર્ભ એક છે તો ઉદાહરણ માટે આપણે આ જોઈ શકીએ છીએ આપણે આને ખોલી શકીએ છીએ ચાલો સ્ત્રોત ફાઈલને ફરી એકવાર ખોલીએ ચાલો હું સીપી બ્યાસીની શોધ કરું આ રહ્યું આ છે સીપી બ્યાસી અને અનુરૂપ સંદર્ભ અહીંયા છે અને આ સાઈટેશનમાં દ્રશ્યમાન થાય છે હવે આ જાણકારી એટલે કે આ સંદર્ભ સીપી બ્યાસી સંદર્ભ સૂચિમાં વસ્તુ ક્રમાંક એક તરીકે દ્રશ્યમાન થાય છે જે referencesઓક્સ ફાઈલમાં ઉપલબ્ધ રહે છે તો જો હું તે ફરી સંકલન કરું તો આ માહિતી હવે આપમેળે અહીં આવે છે અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ચેતવણીઓ પણ હવે જતી રહી છે લેટેકે શું કર્યું છે સંદર્ભ ક્રમાંકની જાણકારી રેફરેન્સીસઓક્સ ફાઇલ પાસેથી લીધી અને સ્ત્રોત ફાઇલમાં સાઇટ આદેશના લેબલોને તે સોંપી દીધી એટલે કે અહીંથી આપણે હવે ફાઇલ જોઈશું જે સંદર્ભ ધરાવે છે એટલે કે રેફ ડોટ બીબ ચાલો અહીં આવીએ refબીબ માં ચાલો આ પૃષ્ઠની શરૂઆતમાં જઈએ ઇમેક્સ એડિટરમાં એન્ટ્રી ટાઇપ્સના ઉપયોગથી સંદર્ભની પસંદગી કરવી જેને આપણે ઉમેરવા ઈચ્છીએ છીએ તે શક્ય છે ઉદાહરણ તરીકે આ છે જે એન્ટ્રી ટાઇપ્સ કહેવાય છે તો ઇમેક્સ એડિટરમાં આ બનાવવું શક્ય છે અને જે સમયે તમે આ આર્ટિકલ ઇન જર્નલ પ્રકારનું આહવાન કરો છો ત્યારે મને એક ખાલી રેકોર્ડ મળે છે જેને હું ભરી શકું છું જો તમારા એડિટર પાસે આ ક્ષમતા ના હોય તો કોઈ વાંધો નથી તમે આ એન્ટ્રીઓ જાતે બનાવી શકો છો હાલ પૂરતું ચાલો હું આને પહેલા જેવું કરી દઉં મને આ નથી જોઈતું સ્ટ્રિંગ્સ એટલે કે શબ્દમાળાઓને ફાઇલ ref માં વ્યાખ્યાયિત કરી અને તેને વેરીએબલ એટલે કે ચલોના જેમ વાપરવી શક્ય છે ઉદાહરણ તરીકે શબ્દમાં જે JWC John Wiley and songs limited Chichester દર્શાવે છે જે કેટલાક સંદર્ભોમાં વપરાય છે ઉદાહરણ તરીકે આ સંદર્ભમાં પ્રત્યેક સંદર્ભ એક કીવર્ડ ધરાવે છે જે રેકોર્ડની ખૂબ શરૂઆતમાં દ્રશ્યમાન થાય છે ઉદાહરણ તરીકે મારી પાસે આ સંદર્ભ છે આ રેકોર્ડ પાસે કે એમ એમ શૂન્ય સાત છે અને તે પણ અહીંયા દ્રશ્યમાન થાય છે વાસ્તવમાં મેં આ રેકોર્ડને આ કીવર્ડ દ્વારા સંદર્ભિત કર્યું છે હવે હું સમજાવીશ કે બીબટેકના ઉપયોગથી સંદર્ભોના વિભિન્ન પ્રકારને મેળ બેસાડવા કેવી રીતે શક્ય છે આપણે ફેરફાર કરીએ એ પહેલા ચાલો યાદ કરીએ કે અહીંયા રેફરેન્સિંગ બધી અંગ્રેજીના વર્ણાનુક્રમ અનુસાર છે ઉદાહરણ તરીકે બી સી ચેંગ અને પિયર્સન ક્રમાંક એક તે અહીંયા દ્રશ્યમાન થાય છે પ્રથમ સંદર્ભ જે ઉલ્લેખાયું છે તે છે ત્રણ ત્યારબાદ બે પછી અગિયાર અને ક્રમશ તે એ કારણે કે અહીંયા રેફરેન્સિંગ અંગ્રેજી વર્ણાનુક્રમ અનુસાર છે ચાલો હું ગ્રંથસૂચિ શૈલીને આમાં બદલું હું આ બનાઉં ચાલો હું ગ્રંથસૂચિ શૈલીને U N S R T બનાવું જે વિનાક્રમ ગોઠવાયેલ સંદર્ભની સૂચિ પૂરી પાડે છે જેવી આઇઇઇઈ જર્નલ્સમાં વપરાય છે પ્રથમ સંકલન વખતે રેફરન્સીસ ડોટ ઓક્સમાં શૈલી એટલે કે સ્ટાઇલની માહિતી અપડેટ થાય છે એટલે કે ઉમેરાય છે હવે તેની પાસે હશે યુએનએસઆરટી બીબટેક આદેશ અમલમાં મૂકતા બીબટેક ડોટ રેફરન્સીસ આદેશ દ્વારા સંદર્ભ સૂચિ રેફરન્સીસ ડોટ બીબીએલમાં નિર્માણ થાય છે નોંધ લો કે તેણે referencesબીબીએલ બનાવી હશે પણ આ નવી શૈલી મુજબ હશે જે છે યુએનએસઆરટી હવે આપણે referencesટેક્સ નું સંકલન કરીએ નોંધ લો કે હવે ક્રમ બદલાઈ ગયા છે રેફરન્સિંગ અંગ્રેજી વર્ણાનુક્રમ અનુસાર નથી પણ અહીંયા એક ફરિયાદ છે કે લેબલો કદાચિત બદલાઈ ગયા છે ક્રોસ રેફરન્સીસ એટલે કે ત્રાસા સંદર્ભો સરખા કરવા માટે તે ફરી રન કરો ચાલો આપણે ફરી રન કરીએ તે ચેતવણી સંદેશ જતો રહ્યો છે અને નોંધ લો કે અહીંયા સંદર્ભો હવે સ્ત્રોત ફાઇલમાં ક્રમાનુસાર છે ઉદાહરણ તરીકે સંદર્ભ એક જે પહેલા સંદર્ભિત થયું છે સંદર્ભ બે બીજું સંદર્ભિત થયું છે બીજું ત્રીજું ચોથું પાંચમું અને ક્રમશ આપણે હવે સંગણક વિજ્ઞાન સામાયિકના જરૂર મુજબ સંદર્ભો નિર્માણ કરીશું તો ચાલો અહીં આવીએ અને આને નામ આપીએ આલ્ફા ચાલો હું એકવાર આનું સંકલન કરું ચાલો હું બીબટેક કરું ચાલો હું વધુ એકવાર સંકલન કરું તો આ બદલાઈ ગયું છે પણ અહીં સંદર્ભ બદલાયું નથી અહીં ફરિયાદ છે કે લેબલો બદલાઈ ગયા છે જો હું વધુ એકવાર સંકલન કરું તો આ તદ્દન એવું જ છે ઉદાહરણ તરીકે તમારી પાસે બી સી ચેંગ અને પીએસએન છે તે સીપી બ્યાસી ધરાવે છે તે અહીંયા છે તો હવે આ પ્રવેશોના સંદર્ભો પણ અહીંયા છે વેબ પર બીજી ઘણી સંદર્ભ શૈલીઓ પણ ઉપલબ્ધ છે હું હવે એક શૈલી બતાવીશ જે આઈફેક અને રાસાયણિક ઇજનેરી સામાયિક દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાય છે પહેલા પેકેજીસ આદેશ વાપરવા હાવર્ડ ઉમેરો જેવું કે હું હમણાં બતાવું છું અને શૈલીને પણ આઈફેકમાં પરિવર્તિત કરો આ બે ફાઇલો દ્વારા અમલ કરાય છે નામ છે હાવર્ડ ડોટ એસટીવાય અને આઈફેક ડોટ ifec.pst આ ફાઈલો વેબ પર ઉપલબ્ધ છે અને એને ડાઉનલોડ કરી શકાય છે હવે આને સંકલન કરતા પીડીએફ લેટેક રેફરન્સીસ બીબટેક આદેશ અમલમાં મૂકતા તેનું બે વાર સંકલન કરે છે આપણે અહીં બતાવ્યા પ્રમાણે સંદર્ભ સૂચિ મેળવીએ છીએ જ્યાં સંદર્ભો અંગ્રેજી વર્ણમાલા ક્રમમાં પણ ક્રમાંક આંક વિના ગોઠવાયેલા છે ક્રમાંક આંકો અદૃશ્ય થઈ ગયા છે સંદર્ભો લેખકના નામોથી સ્પષ્ટ રીતે સંબોધિત છે ઉદાહરણ તરીકે અહીં તે કહે છે વિદ્યાસાગર ઓગણીસો પંચ્યાસી અને વર્ષ આપણે બીજા પૃષ્ઠ પરના સંદર્ભો પણ જોઈ શકીએ છીએ આ રહ્યા તે અંગ્રેજી વર્ણમાળા ક્રમમાં છે જ્યારે આ સંદર્ભ શૈલી વાપરવામાં આવે છે ત્યારે સાઇટ આદેશ પૂરા સંદર્ભને કૌંસમાં મૂકે છે ઉદાહરણ તરીકે સ્ત્રોત ફાઇલને જુઓ આ રહી ચાલો અહીં આવીએ સાઇટ કે એમ એમ શૂન્ય સાત દ્વારા પાઠ્યપુસ્તક ધ ટેક્સ્ટબુક બાય મોટગલિયા બે હજાર સાત બીનું નિર્માણ કરે છે અહીંયા નામ મોઉદગલ્યા કૌંસમાં આવવું ન જોઈએ ફક્ત વર્ષ કૌંસમાં આવવું જોઈએ આનું ધ્યાન આદેશ સાઇટ એઝ નાઉન દ્વારા લેવામાં આવે છે ચાલો હું આનો સંગ્રહ કરું આનું સંકલન કરો હવે અહીં જુઓ હવે નામ મોદગલિયા કૌંસની બહાર આવ્યું છે ફક્ત વર્ષ કૌંસની અંદર આવ્યું છે આ સાઇટ એઝ નાઉન આ સમસ્યાને સુધારે છે નોંધ લેવી જરૂરી છે કે આ સાઇટ એઝ નાઉન આદેશ આ હમણાં વપરાયેલ સંદર્ભ શૈલી માટે જ ચોક્કસ છે તે બીજી સંદર્ભ શૈલીઓ સાથે કદાચ કામ ન કરે અગાઉ બતાવ્યા પ્રમાણે ઘણી બધી સંદર્ભ શૈલીઓ ઉપલબ્ધ છે ઇન્ટરનેટથી ફક્ત યોગ્ય એસટીવાય અને બીએસટી ફાઇલો ડાઉનલોડ કરવાની જરૂર છે આ ઉદાહરણમાં મેં વાપરી છે ફાઈલો harvardસ્ટાય અને ifacબીએસટી જો તમે ધ્યાનપૂર્વક વિચારશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે ઉપરના બધામાં આપણે સંદર્ભોના ડેટાબેઝ નથી બદલ્યા એટલે કે refબીબ તે જ બીબટેકની કરામત છે આપણે ઘણો બધો સમય સંદર્ભોની સૂચિ બનાવવાની રીત સમજાવવામાં વિતાવ્યો છે પણ વાસ્તવિક રીત જે પ્રયોગકર્તા દ્વારા અનુસરાય છે તે ઘણી સરળ છે એક ડેટાબેઝનું નિર્માણ કરો એટલે કે ડોટ bib ફાઈલ sty અને ડોટ bst ફાઇલો મેળવો તમારા સંસ્થાપનમાં કદાચ તેમાંની ઘણી બધી ફાઇલો પહેલેથી જ ઉપલબ્ધ હશે સ્ત્રોત ફાઇલનું એકવાર સંકલન કરો પીડીએફ લેટેક આદેશ અમલમાં મૂકો સ્ત્રોત ફાઇલ હજી બે વાર સંકલન કરો શું તમને નથી લાગતું કે આ ખૂબ જ સરળ પ્રક્રિયા છે શું તમે નહીં કહેશો કે જુગ જુગ જીવો બીબટેક અને લેટેક અહીં આ ટ્યુટોરીયલનો અંત થાય છે સાંભળવા બદલ આભાર આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી હું કૃપાલી પરમાર વિદાય લઉં છું આવજો